Виктор благодарю вас. Только что по ходу мы э, подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов, но возместили да. наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений, социально-экономических вопросов. Я не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. А, поздно вечером, уже восьмой час, а мы сидим тут, работаем. Но зато все вопросы рассмотрели. Э, дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят э, наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию. Как договаривались, э, <clears throat> вы сказали, что а, оценят. Ну, оценивать, конечно, будут по результатам нашей работы, но в целом, если посмотреть на то, что в этом году, в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, это все-таки это конкретная вещь. Это рабочие места, заработные платы для людей. Э, э, и в этом году мы можем выйти на 40 миллиардов. Это, послушайте, это, это большой серьезный очень объемы. А, промышленная кооперация в разных областях, сотрудничество в области сельского хозяйства, поставки взаимной э, сельхозпродуктов, это же все-таки э, ключевые вещи, ключевые вещи. Э, кооперация промышленная, мне кажется, что это очень важно, перевозки, транспорт, ну, в общем, в целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной.